Thank you. cortex, synthesizing on technology and complete, complete 33. Меня пытались убить еще до рождения. Когда мне исполнилось 13, они попытались вновь. Машина из будущего.